in questo progetto. Ha idee la ah, Che rivido. Vedo. Questo questo tre coinvolta. Connie. Mia cis e Oh, saluto Maciwick un gruppo che commenti per aium eh, diversa parton, diversa maniera comenzi, diverse, tu vuoi comenzi diverse, la lezione, cia ehm, mi comportis mia mitologia, e do mi presento io a mi tu in tutte le ordo, ci estas uno e la lasta e libro pri la etica e problemi di informatico, fa informatico ca etico, uh, verkita Eh, redactita de Luciano Floridi, Luciano Floridi estas italo eh, britigita, eble, mi povas diri, cia li laboras en Oxfordo cae Herfordshire, um, ehm, li estas per, presto perfecte di lingua, cae Ehm... li estas la plei influa filosofo d'informatico vivanta, nun. La nomo? Luciano Floridi. Luciano Florenzi, un ministro di Bostion. Ah. Yes. Ni ne parolos multe per la ideo e tan, char ni ne havas tiun da tempo, esas alia libro, la pli grava libro, la pli grava libro esas tiu, la filosofio de informado, e non informadico, char li uh, assertas che la filosofoi um, creas filosofion base de la metaforoi uh, tecnologiae cium li havas i dispono, do li diras la classica moderna filosofio, exemple de Immanuel Kant, venas de la 30 epoco, do ni besonas novan filosofion, char ni havas novan epocon por producti cultura in valoragem. Cai la centro estas ne plu la esto, sed la informo do no, l'audio concepto di informo li crea sti filosofion de due ardecoi di povas diri kai estas e interesse più stra autoro chio più stra autoro a Luciano Floridi yes di multe blogas eh, cari kai esta musica del forno e anta i articolo e la reto dove si può molto de lì eh, se vi buone regas la anglan se vi ne buone regas la anglan considero che c'è tiu un libro è stato in tride plinque no, portugala portugala yes, la Francia è stata la nuova in cui vuole yes, molto probabile yes e povas vidi eh, a ferro di lì Eh, tradukita je na portugala, hispana, la greka, e, e, do, li esas ege influa. Li parolas ancao al UNESCO, li havas uh, specialan spostenom ce UNESCO, la postenom pri filosofo di Forma mon, tut monda, do, esas vere grau. Cio esperanto estas inter la tildec? <laughs> ne, ne, ne, ne. Cio magia li Oh. oh mi pensas uh, mal pior pindec. Yes, suffice iuma do uh, eh, alia libro in tio es pri historio i de computado ne historio do episodio de Michael Mahoney Michael Mahoney estis Charlie uh, por tio es uh, eh, redactita de la filo kai estas fest libro effettive uh, eh, estis la play um, grava historiisto en Princetono qui usorgis pri uh, eh, informatico. Do, ne estas informaticisto, estas historiisto. Cai li uh, laboris en Princetono, cai ni vidis mult foie che Princetono havas gudas grava rolon. Do, exemple, li pristudis la kajeron de von Neumann, la mas in noto e tio tio in afferoi, kiel archivisto, cio Cio ne? No, estas efective estigas eh, novan facon, se vi volas, sub facon de fide de historio, char eh, homo i deva specialigi por eh, igi historisto de informatico, i deva si un compreni anca de matematica e care teoria e afferro. Cai efective, en estas un centro del tensetono, cae estas anca historio pri historio centro e historio museo historia museo pri computico uh, nomita Charles Babbage che tio è stato a Minneapolis se mi buone memorias kai alia centro essa se molto ni mi che molto essa se grava porra mm. almeno io deco do tio anche va interesse do mi povas diri al vi tio è sta una la mal ofta i libro in la itala introduzione alla filosofia digitale in conduco alla mit filosofio tio esto si interesse cha ci tio el donelio es el donelio por iuristoi uh, ne por filosofoi, strange c'ha ehm uh, um, tio um, mm, professoro albenas al filosofio di informatico tra iuro no, li studis la legio in pri copyrighto cae tiu e ferro, do albenis die flanta copio, sed donas anco interesse in afero di tiu. Cia nine povos nun havos la tempon paroli pri multe pri tiu aspecto e ciu patento e ciu omum estas giusta afero patenti sovvaron a ne. Ciu estas giusta aplici copyrighton a ne. Tiu estas eh, demando e qui postulas uh, io da base di jur jurismo mi mi faris tion sed tio estas kiel oni povas diri io specialigita corso do ci tie mi electis la generalan curson sed scio che estas anca o tio aspectoi uh, poste tio estas la tipa libro pri historio de informatico do, jen, la la iar cento de ipomo tio es la tipa e vi provas trovi multe de tio libro e qui estas eh, libro e qui prescribas la gloro de entrepreno au compagnia qui ni estis granda e kai porta in tio de tio meda vende eh, valoras tio libro valoras manco char oni exemple in l'etala vi trova stecca il libro pri la gloria oro de Olivetti che ne io clariga schia Olivetti ne blu oras <laughs> do e tio è io è un grande problema char oni ne racconta sta tutta in storia che ci ti e vi è stato il libro kai effettive estas multe de informo e la homo e eh, persone fare sta do homo quio estis en la IPOMO Georgetown experimento cae construis Fortran. Cie estis mia eh, officeio? En quia maniero mi laboris? Tio estas interesse. Ia sense, cio mi petas al vi por morgau, estas iom simile. Ia sense. Sed, mi povas diri, tio estas la brutai datenoi de historio, sed ne vere historio en la stavea faca scienzo. Do, orinde, se vi volas profundigi in tiu fatto e in estas multa da bibliografio da seriosa bibliografio che bone pritractas, criticas uh, havas uh, scienza naliron alla, alla Estas estas orinde multa da tiu libro o oh, ni ne parolu pri la libro e pri la, vivo vivo della santulo Steve Jobs o dio ni parolo pri Steve Jobs e lì ne esti sta santulo o dio ciu i parolo pri la santulo Steve Jobs tio estas ege ne tenebla tam tiun fai? do uh, pri tiu eh, epoko mi konsilas al vi tiu libron ne multe conata, de computer voice takeover mi lasos la libron ĉi tie do dum la tuta mateno vi povas trafoliumi kopi aŭ ankaŭ noti vi havas la bibliografion nun citiu tiu libro devas esti en la <laughs> bibliografio se ne <laughs> atentigu al mi pri tio kaj vi povas noti uh, flanke al listo ekzemple Eh, tiu libro estas ege uh, interese ĉar la subtitolo estas komputiloj programistoj kaj la politikoj de la tecnica eh, teknika um, tio estas ege interese ĉar la vidpunkto de la aŭtoro estas ke uh, informadiko komenciĝis per kiel teknika afero kaj iom post iom iĝis politike grava kaj do la rolo la politika influo de la tecnicisto e shangigis dum la tempo. Tio esas bona liro por historisto, char esas generala liro, cae tra la historio vi notas la shangioi. Do, spe specifan perceptum, sed suffice large uh, ocula, ni povas dire, cione, oculuma, large oculuma. Non mi... estas la autoro? Autoro Nathan Ensmenger um, ehm, yes, presca uciui estas. Li estas eh, professor, assista professoro ce la eh, pri, pri historio cae sociologio de la scienzo ce Universitato de Pensilvanio. Eh, tio libro estat, do mi donas al nimur la nove libro, effective, uh, gi estis uh, mm, publicinita in 2010 che vi do un'idea eh, <coughs> suffice ma ma conata e ci mm. specialisto in video stili <laughs> oh ne ne sto ne sta sto oh, con eh, copy mm. o g posti anche io doni ma lo scrivo ma oh yes Nathan Hansen Hansmenger Hansmenger classicaggio de Italia historisto Paolo Rossi, Clavis Universalis, che è la latina titolo, la universala schlossilo. Io rilantas alla unua parte del mio curso, do lì comenza paroli primi lullo, cae alvenas al Leibniz. So, se l'interessigias al tiu parto, vi pos legit citi un libro, che anche esis traducita en dudec lingua. li, mi vidis jam la la anglan kai la franca version kai mi certa pri la hispana ne pre la portugala tamen vi povas vas vidi io e io shangigis e la titolo shangigis tra la traduco sed... tio es uno alla mm, tio paolo rossi uh, estis uh, li uh, ricevis et cium specialam medallum pri America historio la medalo sacrum pri historio della scienza sufficiente nazia homoli, anca ora voris in multa Europa inando es est gravulo pri historio della scienza generale, nenunitade mi vorast io suste cae tiu libro es est bone verita, vere bone verita cia vi legas sam cio romano do vere ii eh, pasigas homoi kaj tio ne ne estas kutimo <laughs> en eh, senza di libro to tio mi dice che è la titolo che la la visto Paolo Rossi Senti, Google Paolo Rossi che vi trovo sta maso cioè sa sentire come una nome <laughs> Paolo Rossi mi ne sia schium da milione da come può essere sti eh, Evangelio Paolo Rossi. Do, la titolo è Sasclavis Universalis. Chi est? dire? Estas in la prima, Yes. Ciù gi estas? Yes. Bone. Yes, yes. Bone, Universalis. Do, tio es, es la libro, cae vi povas trovi la traduzione. Tio por la unua parto. Mi iam basicias sur tio, do, mi havas resumon, ia sense, en, en la libro, cae ne nur sur tio la lia fonto estas la fama libro de de Eco kiu ankaŭ estas en Esperanto a sachada perfekta lingvo do se mi bazigas pli sur tiu libro char li parolas pri la memor eh, metodo ka la memor metodo e iu sense esas la bazo de la algoritma libro de Finlandano Finno pecca Himanen, mi havas la eh, la italan tradukon mi eh, instruas al Helsinki kaj Berkeley eh, pri la hakisma etiko tio estas bona libro ankaŭ pri tio temo hakismo vi trovas multe en surfaca en libro do kiu prenas au iu au alio kuro do mi devas diri tion kaj ĉi tio estas escepto tiu de imane ĉu vi povas kontroli ĉu estas mi ne scias eble ne ĉu mi povas trovi la biografio ne ne do tio estas alia lingvo mi nur ĝenerale mi elektas librojn che vi può astrovi almeno in due trita dopo. A di se esse la libro de Gobo vi ne montris? Ne estas, estas, <laughs> vi ah, ja havas, ju ne? Ha, yes. ju Anticipe, ancora ne estas publicita. No, mi lasos ci tie. Ne, mi vidas via libro fundamenti de interlinguistica. Oh, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes che poi mi referisco a io c'è mi parole sia un pri Leibniz Cartesio che la se c'è la perfetta lingua se ti onesta essa sgrava lingua effettiva ne può informa di come no per la mia alia curso uh, per interlinguistico Kai do mi ricevi schi donazzo della Lerno de Amanoi un libro di moderna tecnologia per esperanto do anche questo scrive foglie ti onesto se la biografia c'è mi ricevi du e guia taue, sed eble, i povos ion en meti, char exemple, estas la contribuo uh, de tuo bitcam, science ficcio cae robotoi, cae tio eble povas esti utila in tiu parto, cio mi parolis, cae ancau tio de bar de meier, se mantem base in lingua por machina traducado, rion parolis per tio, cae esperanto in computa linguistico retro rigardo, che la sua storia vero de Konstantin Kliso e le cosine top che poi appena scrive il libro il manutai mm, tre specifica molte rilata in nur esperanto effettive no mine volis paroli tro pri esperanto en en mia curso c'ha un incian parola spie esperanto chi mi ricontiglio Esperantisto e bone se ne specifiche, cioè effettive. Uh, l'au la vi punto de historio de informatico esperanto es astute flanca per, mi de povas tranquille di ultimo top tio es la nostra di ultimo montri mi povas premi tio eh. giù uh, eh, citie estas alia i mi libroi, e mi ambiti libro de Gilo, no, mi ne povas montre tio in albi, ne recte ne la covrilo e cia la covrilo se sion la sama, sed vi perdas tion, cae ali flanque eh, mi ne diris tio libroi che mi vidis pesas de un kilogramma, e vi sia schio signifas cia cio in lingua e agiste porti, non ci tiene, no, mi havas mi libro ci tiene, kai do la play part de la libro esa lege, i kim contra mi piratis per poi kai mi piratis forti non sen probleme uh, char ne ci piratado estas contra o per exemple por educa et celo i oni povas raitas preni pezzo de libro kai giuste pro tio se iu esas interessita, mi porto in kai libro che mi ha citie bit libro. Dio poste. Bene. Ie sufficiente per il fero. <clears throat> Memoro per morgau. Morgau eh, mi attendas de, de qui minuto e parolato. Eh, la Avizio di, di Amsias, Paolo, Ron, Jurai, Marti, Teres, Maria, Tesoro, Edmond, Andrew. Se ne eh, sufficias la tempo, ni povas ancao habi la tempon eh, sabate. Do, kion, mi celas, kion mi volas audi de vi? Kion vi eh, povus scribi, efective, au vi jam scribis, kreke scribis, do. Mi relegas la demando in kiu Endre jam bone eh, prescribis, do, kia, char pekei homoi coro me comprenis bone kion, Bone, uno, kiam vi rencontis vian unuan computilon, iun viagis, tio, exemple. Quar, eh, du, tiam, kio estis la definiga metaforo cada de via culturo cae societo? Ciu vi aciris por vitludi, ciu vi aciris por labori, ciu vi aciris por agire, por sensumi, anca. Tri, ciu vi travis granda in, eh, in forma dica in No, kio estis in forma dica in shangioi? Celoi, tempo, uso, uso mia Kaj kvar, kio estas gie sintenoi rilata Ciu ili changigis tra la tempo, tio relatigas alla varmezzo. Ciu computilo esas varmai, comunicilo por vi, au ne. Au ciu ili estis, kai poste changigas tio tra via vivo, ciu vi devigatis usilina, au ciu vi electis usilina. Exemple. Tio esas la ferro, Tre bone. Poi oh, non eh, mi volas. Da origine tempo liniò. Ina Vicenti de grande compagnia, Texas Instruments, Texas Instrumentoi, inventas la unuan integritan circuito. nuova nova generazio de computiloi. Uh, Adomo, ciò che può essere rigarde chi io, chi, chi io ruge, eh, scrivi già sa amici Ah. Finito. So, eh, in una parola la di mio, eta firmao Texas Instruments, Texas Instrumentoi, creata uh, a nuova servito. La integrità e pensigas la per Do, sta lì i gas, nuova generazione. Se, chi ha vienes sias pri Texas Instruments, carne nius sias sempre citie. Calculio estis fama. Yes, calculio. Yes, mi havis to. Sed calculio mi juste diris, calculio. Ĉu calculio estas komputilo? Ne. Kial ne? Ne, ne estas programebla. Si la lasta jam estis programebla en io. Do, bone. Tio signifas, tio signifas che la definiga metaforo de Texas Instruments ne estis tio de computilo tamen ili estis computilo ĉar ili estis programeblaj mm -hmm. do via ĝuste via via via du rimarkoj klarigas tion ili havis la ĝustan teknologion ili havis la giusta potencialon sed ili ne usis la ĝustan definigan metaforon mm -hmm. rimarko rimarko tion tio esas grava kaj la unua eh, microprocesoro unifloca, No, floco, esta se langa chip, A unua processōnō estās en 1907. De tie vēnās, vēnās la vārto, microcomputīloi. Cae cio ēsās la lasta generāziō de computīloi, la generāziō de computīloi che noi nūn ūsās. chi microcomputer Eloi or uh, um, distance city microcomputer mini computer Eloi, DEC della LIA ancora prima grande no, effettive chiude Texas Instruments SST e grande ne? anche la forvicina la grava serio non mi già usata ma Certiu tiu e la play che erano ehm, poi evoluita i i por um, helpi la istuadon kai la lernadon de matematico. E esis anca uh, eh, versire por infanoi, i bel aspetta i uh, eh, colora i giuste chiamoni volas la la computile demandas de simile. cae vi pushas ok cae la computilo diras, bravo! Cio hm, es la ideo. To es anca un ne, mal bona ideo, effettive, sed ege specifai. ili ne volis, lei ne volis attacchi la grana mercato. No, veda ora fuori. Uno è la concorrente del Texas Instruments, è il po' Mi ha visto Hewlett Packard. Kaj tio estas grave, ĉar Hewlett Packard eh, kiel uh, entrepreno uh, komencis la justan konaron por konstrui komputiloj en tiu poco se io ŝanĝiĝis en tiu jaro. Ĉar en tiu jaro estis fondita tra entrepreno Intel japana compagnio Busicom dungis novan compagnion por efficce configuraziumi flocaron. Do, ne più un floco, integrita al servito, in sed stocco da floco e ene. Cai protio uh, eh, ili donis eh, sestec mil eh, dollaroi, o sono in dollaroi, cai tri homoi, Rove, Noise and More, fondis la compagnia Intel. Kai kie ili volis fari? Ili volis construi la unuan moderna microprocessoro, kio estas numero 4.0.0. Kvar, suffice con la besta di CTE, kio eliris en la posta iaro, 1907.1, kai ciupistias kio estis la chef ingeniero, Ostias Missias Bedaurin Tio Federico Fagina Chiedo se scrittalo Yes, manca oh, yes. Federico Fagini Essa snicra dei Plauto Lì eh, eh, lavori sempre Olivetti nella Gloria Iarri Poste eh, Iris al Palo Alto in uh, 1978 tio es la nova grava palo alto California palo alto es la nova grava lo kai eh, li un mm, es lungita kai su successe construis la unuan la unuan uh, microprocessoro moderna kai la dua estis mi tocca che significa sbaita to li havis la ideon grupigi bitoin en ok stokoi okai stokoi to pro tio bitoko kai baito cioè ci sia sempre vi persone con putilo e con tio signo ne au tio signo au tio signo tio è la sposta e generazione di tio e sa snur e con lui ti voluado e di tio ne pli nur e voluado to tio è la convenzo de nia vera con un tempa non volo schifo della non tempa della non tempa historio de Harvard Do, mi volas iom diri pri Fagina, char Fagina uh, eh, li esas vivanta, li multe laboris, do, kion faris poste? En fa, li fondis alian compagnia Zilog, kio construos zoc pixo octec uh, microprocesoro kiu estas la play uzita microprocesoro ancora nun kial ĉar li havis nova revolucian ideon tiu ideo estas mi lasas la projektoj la desegnoj libera je libera dispono mi havas kompanion, mi ne estas sanctulo, mi volas gaini monon. Ciu li gainis monon per tiu maniero? Yes. Cial? Char imago. Vi volas construi softwaron super tiu hardwaro. Optimum gita per tiu hardwaro. Vi povas construi per vi men na hardwaro. Se tiu signifas tarigi novan kompanion. Kiu estas la plei lerta en tiu hardwaro? Kiu Federico Fagina, uomo più inventisto, che vi farà, vi dona al lavoro alla Zilog. Cioè, tiu, estis ege man multe costa. La lia punto, estas man multe costa. E Efica, eleganta, man multe costa. Cioè, giuste pro tio, venu venu se vi volas ne spionu nin, venu in en, <laughs> au en iru exteren, oh, incredible. Do, uh, vi ciam usis tiun, uh, eh, vi ciui usis tiun uh, eh, microprocessoron, ciam vi eltiras monon de automata in machino. Cer ciui automatae in machino in por etiri monon de la mondo usam tiu processoro, pro pro uh, ci tiu processoro esas la play disvastigita la mondo ancora nun. Quancam di esta suffice manova. Ne tro potenza sed faras perfecte sian propra lavoro. Cai ancao uh, eh, estis en la vidudo Pacman de Atari, di vidos poste, Pac-Man <coughs> mi e in multa i uh, con tutti i porti uh, principe tio della Nintendo scolo e panuio in la opteca e invento nuova in maniera di ludi nuova cultura specifica su cultura Nintendo che Sega Master System, Game Boy, Kai Aliai, Uh, ludmachinoi havas tion ene. Anco Commodore 64 havas tion ene. Tio es est pesco cimo. Ciar, tio es est tie elegante farita. Por programmi che est tie facile. Tie es uno de la viniensua de Federico Pagini. Sed da ancora est stalia Ciar, poste, en la... ...lecae, estontezo estas en tush interfaz. Ok deka. Rimarco, ok deka. Do li produkti tush tabletoi. Tiam plus tush ekran, tush ekran. Kaj tiu kompanio igis la plei lerta compagnio en tiu specifa arbaro. Vi povas imagi kion ocasis poste. En la nu tempo, periodo post iaro du mil, ciui volis accetti de indi, cia indi è stata plei lerta. Ni ciui nun volas tusci, cio ne? Tiers la granda shangio della lasta iaro, pri l'interfazio. E li iam habis tiu di indi. Mi diris, mi devas, cia, esis mal facile, esas tecnicae problemo è che io uh, necessis almeno un ardeco. E lì diris, mi investas nun, che mi vidos la frutta in post ardeco, cioè mi sia stio. to, suffice grava homo, che manca nel mio presto, nel mia lando, mi devas mi devo tio, cioè in 2000 de, Presidento Barack Obama li donis al li la nazia medalo de tecnologio kai novigo, la plei prestigia medallo por tecnicisto e musono. Ne io rapporti stio in italiano, ne io grado Mi presto forgesis li. Cia li, iris en 1960 in Palo Alto, che ne niem revenis, che li estas ingegnero, mi ne estas publica homo, uh, li laboras li estas normale seriosa homo ne shaftas uh, eh, televini interviu se mi volas konstrui tio ĉar eh, la mi kaj ankaŭ en la libro de historio de fondo generale ogni ne tro mencionas li se vi vidu tio estas grava en punto della historia. Cioè li vere donis basoi Kai Synaptics estas in Santa Clara, California, lo en uh, Silizia Vallo, proxime de Apple, proxime de l'Alié. Oh, mi devas diri tammen, nella lasta e due-tri iaroi, char multa e tiu eh, mm, grauloi de e dei formadico mai unicia che kenka forpassis la lasta iaron nun kenka i vettori di vas interviu i anta ol est altro malfue ca eble la venuta iaro au cin iaro in settembre ottobre eh, io firmavo firmau eh, vendonos di dodo un interviu al tiu nomen. Ciao, ciao, kaj anto Federico Facci. Eh, mi havas kontakto kun tiu firmao kaj kiam ĝi okazos mi certe blogos tion sur mi. Por mi kaj eble ankaŭ se vi volas che la dissendlisto ancora do ligas posta un eh, esperanto in solo, mi ne spamos vin mi che poi mi ne mi può sendere vin che grava in affero in prilate non se li volas se mi ne volas vi simple liu dancon cessum cae mi foringos vira per adresu to, alia chapitrum de multisam unix do, cio est unix? ciu vi memoras la concepto de operaziuma sistemu? Das ist ein Multix, ein Ideal der Multix. Habi spezialan softwaron ki starigas la baza in in de computilo. Machanti puri di memoro eh, ki uh, vi havas chu estas io uh, clavaro conectita a un e ecrano la baza in afero. Por controlli la baza in afero la hardware. No, io che poste di povas e metti in applicatio in pot fari a ferrovi. Sur! Oh, unimora si maghia un semide. Cetio est la software-o. Alvaro tipe constru... arvaron tipe construias... Construas ingenieroi. La operatiuma systemo tie tipe construas eh, programas programistoi cae anca o la applicatioi. Tias applicatioi. Cae iri rilatas vim per applicatioi. Per tio es la povas esti Vi de la afero por tio na uh, eh, obteni tio esas la ideo de Douglas Engelbart se li bone memoras en Xerox Park Palo Alto Park o a esas Palo Alto tio Park Research Center Esport Centro de Palo Alto do de nove Palo Alto ili eh, eh, construis tiu eh, complexan operacion sistema multix. Sed, estis du programistoi, du studentoi en moito, qui nomigas ili ricevis de Barack Obama tiu medalon, nun, caica iara na paure, tri o quart. Do, ii esi studentoi, ii viuciam asciatis a tenis suoi, mi vidas tiun fotajoen de la ser deca iaroi, ii programas con tenis suoi. Ca ii, e tio est, igis moda post, igis modo. Longa i barboi, programi tenis suoi. <laughs> Estas eo ves maniero por la hachistoi. Postemigias, juste. Ili est la dua la tua generazione hachistoi. Effective, tae construis un X-o, mult X, un X. Rigardo, multe, unmo. Tio signifas, etio devas funci sur cio, sur cio harvaro. Estas malgranda. Ne granda mult forma. Ne un forma malgranda, specifa, sed bone funzias, cae por tio ori inventi specifa un programma in vario, Ialzo, char ili havis du clopodo eh, in antaue A kai B. So funsis. Ok, oh, foi informatikisto in esta strofa fantasia is. Per rilata al nome do a bo co io esas co char e eh, iam estis a kai bo kai eh, tiu um, tiu program eh, programming linguaggio estas la play uh, utiligita programming linguaggio kiam vi volas obteni optimum ego do rapidezzo de via programma char esa suffice proxima alla hardware tamen ne kiel assembler tro ligita alla specifica hardware, do la giusta livello di astratezzo por tio, zero. Cioè, il mio ideo per programmi in base che è mixo è sta giusta por teblo. Antavo e ne existe sti video, por Che oggi significa? Mi portas via su faron, de uno harvaro al sem sempere. Mi nur devas recompili. Mi devas scrivi de nove la compililo, cioè mi memoras la compililo, es est io specifa uh, rosetta stono, che traducas automate de la mm, fonto codo alla machine codo, io es la compililo. Mi devas nur changi la compililo, che es es man granda, che io es specifa por la harvaro. sed la lia ferro vi scriva senza, e ci ho funzionato. Tio es granda sparo da tempo compare con assemblea granda sparo che io gli fare sto e gli sta sacisto e gli libera di sdona statuto chi o casis bone ci ve adoptis gin kai anca fermis la cor la legge Tio es la punto ja do unixo estis libera disponibla poste, esempio Berkeley, universitato, distribuo nel sistema di Berkeley, posso do, che faris fare in enjoy, a mia studente, che io resti smalfermita. Se a to, cai to, la grande compagnia per telecomunicato Sona Preni Sky Schloss statuto. Ciò mi memora sti un punto. Fonto codo può essere mal fermita o fermita. La o legge la o di la licenza in via us licenso, dira sui po a fare in presca cio nato per dio anche o sciossi ti o la grande problema c'ha chi o casi se estigia splipo nigo ci tie e tio versio de unixo, inso homo e in berli messias c'ha tio esto secreto de ato e ci vi comprenasti un punto kaj eh, tio signifas divido, disdivido de la programistoj. Kaj ne ĉiuj povas ĝui kaj kune konstrui la antaŭen puŝi la evoluigon del sistema, sistemo, de l'operazione sistemo. Tio validas generale. Se vi povas starigi komunumon, immagino, vi o varon kai estas mil au dek mil homo ki povas trarigardi kai trovi la Simon, kai poi di la Simon. Exemple. Se vi ne povas stare in gamma con un estas ligite strikte al entrepreno, ech la grande entrepreno ne havas ti da homo ki faras ti Do tio estis komenco de problemo en la octeca. Iu sense se tiu temas pri metaforo unixo dialectigis e che stigis multa dialectoi oni parlas di dialectoi de program linguaggio mi ne tro shatas tio char shainas che tio similas al lingua ne estas vera estas diversa fenomeno se se di bone comprenas la metaforo tio povas utili ciu ciu clare tio es grava punto char cio tiu punto influis multe uh, poste. Bone? Mi volus adoni che l'inizio è la prima operazia sistema qui un servizio al multa usanto che si nasce che con tutti ecranoi sama tempo tre dec bude 20 uzantoj kaj to jest vera grava afero plus čar operacija sistemo devis dis dividi tempon au multaj personoi. juste kaj ankora postiluči nixo uh, eh, existis en Kanado operacija sistemo QNX quo no XO yes Q eh, eh, devenas uh, Unixo, sed uh, estas destinita por real tempai aplicacioj. Yes, dankon. Tio estas bona, bona marko. Kaj imagu, ĉiu povas uzi, adapti, plibonigi, tio estas bona afero, sed la unua momento en kiu okazis tio. No, ni eh, ni se la sedeca i sedeca iaro i cio rapide oni entusiasmigas pri nove changes nella sede di Cristo. Ok, e vi informo la via c'è de del i parola sui ipertexto e i fenestroi le nove Ciao, la video de Bush e Engelbart ha poste uloi la pli non nun sta Ted Nelson sonano eh, Norveg de Vena via proiecto nomigias Sa Nagu Sa Nagu estas la nome de fixia urbo de Coleridge do eh, venas de langa io un utopia urbo se vi volas kai li diris che estas venas nun la tempo por starigi internazia tut monda malferma giganta ipertexto con e filmoi por por democratigi la tutta planeta. E la serve di carta. Dono, nuova politica ideo di interreto per istenì. Imago. Cari, in 1977, li igis la unua, ben visto de Apple, 1, la nuova computer di Apple per chi ogni paros che anche ho nel 1907 ho i bomo lunghi slim per costruire la nuova persona computer do li farigi sguruo della informatica revoluzio se vi volas uh, li scriva San Kier McLuhan poesie ma uh, visia profetema maniero tre mal sed la, la stranga fero che post de chiaro e dire lega schio li scrivi de chiaro in antavo di ha non mi comprenas cio la problema por tiu i homo e essa che i ili ili anta vidas la istontezza tame ne ne ne ne, ne bone po vas clarigi si am penso na la lie cha la lie ne ne sempre ne po vas vidi che ogni diras i posti li ah ili pravis rimango parole eh, per, uh, per Dio, per l'internazia retto in tio tempo. Kai cioè, effettive, effettive, saluto un buon effettive, Jonas Lee, io una fisicisto che lavora in eh, eh, Genevo, legis la verco di Nelson per costruire la tutta la texaggio. Do, texaggio venas recte de dire. Tim Berners-Lee. Uno la play grava in un tempo in forma di Cristo. Cioè, reali realigis parton della idea di de Nelson. Do Nelson estas uh, um, muro. Li volas atingi la perfectan definitivan hipertexton. Pro tio, li neniam eliras de la prototipa faso. Tio esas lia limo. Li volas nur uh, doni la definitivan maniero tion fare. Kai Tim berners li preni kelkan ideon kai realigis parto. Ne cio. Sed parto jes do vidu anta un enso nestas en gebart kai bush vane va bush se vi pone memoras i uno in giusta venas alla fino de la depolinio de hipertextoi ni comenzi sti linio per John Wilkins en las sep de Callarcento, Ed io un po' stio mandeli in salvos, enge parte non te ne son in ien da non ha il Farite. E se hai anche elia brancetto e per Dio, se ogni vola sprofondigia e Dio mi vola zon biografion, se la plei grava homo e se stio. O alia fino de mia curso, cio ne, di havas la in voioi, ca il Dio è l'asta, la l'asta scelta. Oni parolas nun tempe pri texaggio 2.0, se tio estas io mercatica, cia effettive lao la tecnica di punto changis de nio. Estas nur ehm, usa maniero nova. Sed per tio ni parolo sabate. Cia temas pri post la iaro 2000. Mi volas fodio alveni almeno al, interreto, almeno al naudeca iaro se mi successos eble yes. Do, mi parolis pri Xerox Park. Sama iaroi, tio signifas palo alto, Californio, Xerox Park, paro alto, Californio, e la sedeca. Kio estas tio? Estas esplor centro de Xerox, ĉu vi konas Xerox? Xerox estas entrepreno kiu faras la fotokopioj, fotokopiiloj. Kaj ili diris, do, eble ni povas ankaŭ konstrui speco de bit kopio. <laughs> Ili havas tiun ideon, la managistoj. Komputiloj povas kaj fotokopiloj ne estas tiel malsimilaj, ni devas trovi iun vojon che do mi sta di questo Kai ili donis eh, eh, mono kai eh, el de tiu i homo in tie mi volas min si anche uh, estas lerneiano del Montessori metodo in volastilitio char li volis uh, eh, habis iu ideon pri la educai celoi de computilo kai li studis la ideoi de Vane Barbush kai Douglas Engelbart kai kion li realigis do li legis du for du afer multa e loro le grava e sa stivo un computino che non mi alto che si mica spalta e le tava chi al rigardo rigardo le grava e ci am estas vidas grano in tie paesaggio formato. Se immagino che a mi devas pagigi libro, Ciu libro è sastie, ne è sastie, ciu ne, che è protio, altro, la celo estas computilo por empagigi libro. Nova definiga metafora. aspecto de alto la alia aspecto es es que tio conectita al alfareto per ethernet Do, kio sistemo por connecti alla reto, la sistemo kio ni usa tutto por alla reto, per cablo. Viei cablo esas tio, ethernet cablo. Ili costruis nur unu exemplero, esas tutel prototipa, cae costis multe, sed es la plei bone funtianta sistemu de la mondo. Cea, ananchei, traducis la idea de l'agla semper val. Do, di nuovo estas muso. Nur unu butono, un butono a muso, e ci tie di havas la metafora della fenestro. Kai por programmi tion li inventis novan program linguaggio. Ne nu specifan program linguaggio, sed tutta paradigmo de program linguaggio reble uh, tie, yes reble tie la noma est as Morton cae la paradigmo nomingias O-O, obiect orientezzo. Suffice stranga nomo, chi trova stio in generale, chi oggi signifas? Do, chi diras che programmi devas simili al ver chi uh, eh, eh, scrivi in natura lingua? Do, vi havas obiettoi, chi o nomoi, cae vi havas metodoi. La metodoi estas la verboi al chiui la obiecto i povas fari ion au ne. Se vi tion vidas, cashe, nigra scatole, vi havas statoi, algoritmoi, cae cio Vi ne volas ocupigi per tio. Vi occupigiu pri la enhavo. Exemple, fenestro esas obiecto, menuo estas obiecto ene de la fenestro, dosiero estas a ah, malfermi dosiero estas metodo de la sub objeto de la fenestro ci vi comprenas ci utio estas esas prescrivo de algoritmo ne ci estas esas prescrivo de conduto Do, vi occupigia di tutto conduto e vi può asclarire tion ti ho anche un informa di estas digra scatole io abstracta computila machino che faras da tutto Do, tio es grave, char, esas nova nivelo de abstractezo. Li parolas, al anche pri abstracta computio. Tio signifas tio? Signifas che sucio vi havas tute sovara machine uh, von Neumann machine alia stupo uh, eh, della abstractivo ni ciam diris la historia de informatico vidas abstractivo ti vas sa dia grava stupo vi havas tutta tutta virtualizzo de computilo tutte sovara por construitivo in Per tio es la granda revolucio. Imagu che tio obiecto retezza paradigmo estas la nun tempa paradigmo ancora che ogni usa por programmi cefe. Ho yes. Do, uh, la uh, estas alia fero, mi diris servo de la libro, ciù ne? Edo, e che stigi specifa program uh, Kio nomigis bravo, denove la itala. Kaj tia sas la unua tekst pri la brilo. La unua tekst pri la do la avo de Microsoft Word, se vi volas. Esis la unua. Kaj tiu uh, eh, tekst pri la brilo enkondukis la nova ideon, vi date vi dote. Io essa la esperanto traduco de what you see is what you get. Se li conas la angla esprimo. Vi date vi dote. Tio signifas vi vida su recrane chi vi printas ca vi printos exacte chi vi vida su recrane. Io ne estas exacte, efective, sed la ideo esas tiel vi devas vidi tio caso sposte, recte, la resulto. Tio est la ideo di obiecto orientezza. La ideo di obiecto orientezza est as focus igi era resulto, ne era proceso. Ciù vi comprenas. Gips, tio, anta o tio momento, ciui focus igi si era proceso, l'algoritmo, la funzio, chi è funzio, chi è optumigi, anche di as usando i volas tio usando i volas obteni risultato in per computino è stato un uomo che si ti è chiaro no è stato su grunda idea e de busca e de engelbart per lì realisti ti obiettivo e a se interessa a me metafora lì parola sprilla monado e dell'arnitz li è stato monado e li usa vera la volta monado per prescrivere en articolo tio. Se vi legas l'articolum, vi rimarcas che tio i homo e essas filosofo. Cioè, i parolas pri epistemologio. Se i realigas le ideoi per la maschino. Do la maschino è essas... La computilo è essas maschino e può realigi concreti filosofio, se vi volas. Essas degli interesse degli <clears throat> là. Ver quindi anche... Uno en la applicagioi, si dice, Nomi già eh, sketchpad. Tutte Yeah, uh, yes, es scribite tia, sketchpad. Tio sketchpad estas la unua desegno programo. Bella muso. muso. altri segni però non so. <coughs> Pardon. Ci vi comprenas. Kai, chi un po' vasto casi? Chi è funzia spimo? Esta serio rapido e rapide tra tra legate. Kai tio dona sta impresso nella nella modigio, cioè ne? Chi è sta principio di fermo? Ci vi comprenas bene? software. Do ne fizike, tio estas fizike, tio estas software abstrakte. Kai uno era unua e homo ki uzis tio nomigas Edwin Catmull. Edwin Catmull, yes. Purigi tion. Ne, ancora ne, cia, estes ancora en alto. Edwin Catmull. Li volis igi sed ministro, tamen in essis trolerta per eh, crayono cae papero, e pro tio ligis in forma di chisto. <laughs> Sed poste li laboris al eh, Xerox Park, cae malgobis Sketch Park, cae diris, ha, ie la futuro, ie è l'estontezzo, della designo acto. Cae chio li faris? Li estas usonano, li starigis entrepreno. Por tion fari, tio, entras tu en un just try for one. Kaj per tio entrepreno, ec estigas la tria revolucio de la kin arto. La unua revolucio estis la son. Unue la kin arto estis muta. La unua revolucio estis la son. La dua revolucio estis la color, antaue che la che la filmo e se snur nigra blanca e grisa ciu ne la tria revoluzio è sa computica grafico no la speciale e effetto che Edwin Gatmon e conduce la computica grafico ne ha chinato chi ha same gli Sto rimando chi un da a e ocasis in la sama iaura e la sama loco. Nessas la sama gruppo fresca o dec homoi, revoluzis la mondo. la questo, la, la occidenta uh, parto de Usono con la vaqueroi, tio periodo, cio ne? Do, questo, cowboys, tio, devas ne mani tio. Ciò vini mi la cef uh, eh, attoro è sta sul grid. Jules Bringer è stato androido, ci vediamo ora se io è androido, androido che kio uh, eh, esta sentio delos io luxa amus parco por reculoi kio pova senti sin eroi char ili povas mor paffi androidoi char estas nur androido ondu nocte ili reparas ili Ĉu vi ne vidis tion? Estas grandiosa filmo. Vi devas vidi se vi povas vere ties grandiosa filmo kai eh, ki o casa vi bo beni po asi mani ki o casa po iom da pafo e kai mor pafo e iu brine ne vola splu a sti mor pafita kai do li chassas la la homo kai vi ne nian sias chu tio esas androido au chu estas homo cha ili aspetta same tio esas la fono de la de la film che molto li presso schia estas sceno scena in vi vidas tra la oculoi e dell'androido to vi vidas computilesche la mondo e il protio ogni dungis è in capo un kai tra i buoni por calculi per computilo la maniera vidi per la oculo dell'androido che è la unua filmo nel mondo con eh, con grafica computida, computada grafico, con uso computada grafito. Cari poste, esis alia homo, qui vuole spion, mi nomigas George Lucas, et le viam conas di Ubilin, Star Wars. Yes! Giuste! Stelae militoi! Ci <laughs> vi memoras la, la Iaron? you write the word take ok ok bone set ex set gratulo gratulo kai tiu multe impresis char estis plida grafica effectoi, effetto e computiat computada grafica effetto e kai la oscarum por la grafica e los in tiu ia nova oscarum. Do, kiu kazis poste, tio estos la mi ege Ciar, Disney voli stari ion grandiosa. E 1982, ili voli stari tutan filmon en kiu la computata grafico rolas kernan Rolum, effective unitas tron tio esa historio de rolulo quo est a en in reto to la sofvaro i jas homa presca homa kai la programisto enia la reton por he i sian propra sofvaro tio est as revoluzia tio ligijas alla novado cyberpunk quo ni parolos minuto minutoi. No, io esis grandiosa ideo, uh, eh, char oni o vendis la bidudo dudo in san tempe, uh, eh, sed laula economia vit punto, laula mercatica vit punto, estis terura fallo. Tu dec miliono in da dolaro e perdita e de disne. Kio gi signifas? Kio signifas che Hollywoodo ne plu fidas je grafica eh, computata grafico. Por multe iaro, ili ne plu volas musici. Do, post iu iaro, por presca ut dec iaro, kvancam informatico evoluis, ili ne usas plu grafica computata. Mi vidos tiu homo changios la regulo in denove. Sed, ni nun. mi vi, volas clarigi a chi chi va a cyberpunk, kai anche uh, yes, che è cyberpunk per finire tutto, kai poste poste menino, nun cyberpunk. Morga uni fa sabate di faros eh, Apple kai la la la sta periodo. finas la voion de fantascienzo. Questo è la lasta capitolo della fantascienza di mio. Tema spri avangardo artisma San Piero futuristo e la surrealisto e lo imago Picasso, Cubismo, tio, tio es la ideo, gruppo da homo e che diras, di vola shangi societum per ideoi, e cae per arto, avangardo, che è la concepto avangardo, tio es usona avangardo, se ili ne usas pentraggio, ili usas literaturo, En cio, in forma dico, donas la pono nella mondo. Ca in principe, ili laudas potenzo, per la politica potenzo, cae homo e povas trovi insuloi en la reto por resisti. Cae tio esas la eroi de la hackismo. Lau tio ciberpunca maniero. Iam Edwin rimarcis che uh, eh, ne uh, eh, antau vidis la post telefono, exemple. Do exas quelcae mal en ilia maniero, sed tiu influis multon la um, imago povon de la generala publico. La movado e che stigis en 1977 ne hazarde ni hitos tiu maniaro se la grande momento esas 1984 e diras neuromando essa romano che qui a gipsy thank you per de per alia romano cheo micjas la motoro de Bethage, che ogni prova spiva col tubo che significa la sama e demoi hakismon reton se ne pri formatico se pri vaporo vapora tecnologia imago che Charles Babbage kai ada nove successa costrui la motore kai sta lì Sareton en la angluio de la Victoria tempo alia sozieto alia socio kai tio uh, eh, dona sta lì al fondo kai rimarco che tio iaro naschigia sta tutta la pezzaggio E do ili finas la movadon ili diras do ni ni jam vidis ion kai poste tio realigas ni disigas la grupo ili ancora verkas libro e se ne estas pli plu ili ne estas plu cyberpunkai estas post cyberpunkai libro do ci tio la lasta momento de la um, la lasta momento de la uh, ehm, tutto mi volas che lasta rimarco montri al vintio Cio estas texajo? Vedas la texi, ce ne? La tex, texo machino de Jacquard De nove Rimarco de nove la sana metafora La metafora de machino Jacquard Cio estas la base de Charles Bettich Cae era latina, la vorto textum, de quien i venas texto, signifas io qui esas texita. Qui esas texto? Do, efective, la ideo de hipertexto estas iam en la vorto texto. Estas iom rilato inter la texajo kai la textigo de la fero. Mi shatas tion, char lau mi esas sige grava rimarki che la antava originum de informatico vere realigias per la sama metafora. Oni parolis pri texto, nun parolas pri textoi, kai hipertextoi, kai antavoli parola pri texto, texaggio. To, tio, es es uno, un imarco, por vidi che nia, nia curso havas vera il lato inter un kai la via cepito, ne sa sta zaldai. Nu, bone, morgao esos via vizzo, kai sabate uh, ni vidos de Atari al Ebro kai de Ibomo al Microsoft kai fine Google kai Facebook multe. Io? <laughs> Suffice multe. Suffice multe, yes. Sed, mi vola dir la Um, la lasta è, la lasta capitro non è historia, è sta Mm -hmm. Cai, ver dire, mi ne tro sciata sparoli qui la non tempa, situazio. Ciar, mi è sta stro historiisto de vas parole in distanza. Se un vai persona con putio ja putio sa historia, io ho de caiaro. Fatte, mi parola se exacte per tio la de iaro 1936 1981 la nua persona computilo, putilo kai poste dieto. La nau de kai kai la nul ai 2000 ai cioè to effettive vi prova su mia stazione un po' uh, mi è sta stio malcoa è un programma effettive se mi credas profonde mi è sta profonde che la play grava parte della corso è sta stantava ti ha vas un in lo vi poi tutte e vi poi tutte sempre scrivi la lasta in capincia piccolo se mi Ciao vi havas la tuto, non è sas nur applicazione de la concepto effettive. Nessa tro nova, la vera novaggio è appena the Xerox Park, La lasta capitola sa con Dio. Poste ni jam havas la reto. Ni jam havas la la distinga metaforo vidate vidote. Ni havas la fenestro e ni havas la nova maniera programmi. Ni havas tio ni devas nur ali. Precipe ni havas un personal computio pro kai. Cio u as havi computio, Yes, Io have to be to be the honest is Yes, yes, I mean, you are honest, you are honest, the eh, the the bush you are only what for. You la idea. Yes, exactly. Se tanca o tio a mi mi tres tra sta fatto che vi sias. Vi deva sì, vi sio che la fenestro e la muso che tio nesti si inventaggio de Steve Jobs. Ah nesas inventaggio di Apple. Ili disvastigis tion. Cai Windows esis copio di Apple, char, ah, li havas tion nova. estas nova, vi stulte ne rigardis eh, palo alto. Tio esas la punto. Cio Xerox mem ne... Ho, tio esas granda mistero. Char, effective, mm, eh, la disdivido de la entrepreno, la departamento pri esplorado, esis iom sam kiel en Olivetti ne multe eh, si po havis potencion ene de Xerox por transdoni la nova sion in tal Tio esas bona demando, tio esas mia ideo, sed vere ne nius tias kial. Mm. Kiel oni ne remideas tio. Ech la, ech la ipado, ech la tush tabuloi, mi forgesis tion. Alan Kay parolis pri Dynabook, e dai, aina con che se la prescrivo dei equipati e la sendeca se vi vida stessa smirinde il vi as vi deva sostegni in una mano sanche il libro che vi deva virtua virtuala clavaro cio li <laughs> gian parole spricio dio <clears throat> se ili ancora ne habis la potenza ili ancora ne habis la tecnica l'alto <clears throat> kai pro tio ni devas atendi tutte chiaro e poste tride chiaro e poste se la ideo iam est do la mi eh, pro tio io mi la lasta parte mi io for lasta sta mi c'ha di do tio le le <laughs> via le gestio tio yes mi mi shata sta storia della idea e che ancora rico se antau le idee alle case di tutte fuscia sta però vi pensa che io le chigias materie che dias ah mi costruas computilo nova ne ne essa stier ogni lega sta antau antau culo io kai eh, oni legas oni comprenas oni diras tio ideo esis bona sed ili ne havas la teknologion eble nun ni havas la teknologion por tion realigi tio generale estas mia mesaĝo al mia juna studento mi diras al ili vi povas ŝanĝi la mondon se vi trovas ideo en kiu iu ancora ne realigis kaj vi povas realigi fidu je vi en tio faru tion ĉar tiuj grandaj homoj faris tion ekzakte do tio es la generala intenso mi esperas che inter miei studenti e sus novas nova Steve Jobs <laughs> se ni volas do uh, mi esas iom for pardonu mi vinte post do morgo ievi dankon kaj ĝis morgo